más grande fan de la WWE hasta que lo perdí todo. Voy a empezar de nuevo. Seré el más grande youtuber de todos los tiempos. Si alguien te dijo lo contrario, probablemente no sabe. Pero yo soy Danielito. Dios, que sea tiempo, que ya sea hora, yo me quiero ir. <laughs> esto realmente necesita una batería nueva. Ah, ¿cómo está? <laughs> Hola a todos, yo soy Danielito. Están viendo mis videos sobre la subida a la Melinche. Bueno, de hecho, son en dos días, así que como de costumbre tendremos que hacer como una especie de pre-video, pre-show, pre-evento, como quieran llamarle. Y bueno, voy a subir la montaña con cinco amigos, el hermano, la hermana, la amiga de mi hermana y el futuro esposo de mi hermana. Ay Dios, estos filmos, me voy a quedar, me voy a quedar, no sé, suegro o algo. A ver si me caso un día de estos y le gano a mi hermana. Y todo empezó así hermana había contratado un tipo que nos iba a llevar, pero ese tipo nos dijo que debemos prepararnos. Y estas últimas semanas he ido al gym a pie a entrenar al gym y regresando del gym a pie para hacer algo de ejercicio extra. Ir al gym, entrenar, regresar a casa a pie. Y así fue estas semanas. hay que estar preparados para todo, ¿no? aunque también nos dijo lo que debemos llevar para estar ahí, aunque eso sí, faltó un, varias cosas, pero como esto. Mi gorra, mi gorrito, obviamente tiene una esta, porque al fin y al cabo, soy soldado, señor. Y esto, para que ya saben lo que cuando se trata de fríos y eso. me estoy volviendo misis. Ya lo dije, lo mejor que censura esto como sabrán, es la bufanda que voy a llevar para la montaña. También llevo un pantalón especial y cómodo. Obviamente calcetas no podía faltar, pues al fin y al cabo está en la montaña y hay que estar bien cubierto del todo, hasta los pies. Y mi chamarra, especial para la ocasión, podemos llamarla como chamarra de piloto, porque parece de piloto. Y mis recién nuevas. Botas para esta ocasión. La verdad son mis primeras botas, Nunca he tenido botas en mi vida. Contamos unas que usaba de pequeño, pero que fueron dolor de pies. Pero sí puedo decir que estas botas son esenciales para el gran día. Porque estas botas son adecuadas para el terreno montañoso que es ahí. Mañana voy a comprar provisiones. Bueno, solamente un par de cosas necesarias para hacer mi provisión especial. Si Dios quiere, les puedo mostrar cómo voy a hacerla y todo eso. Hola a todos, aquí todavía en el super comprando los preparativos finales para la gratía y este es el que comprado hasta el momento. Sí, estos son los elementos necesarios para lo que voy a hacer, pero me falta todavía, de hecho me falta la cinta. Sí, me falta la cinta, para ver cómo le hago. Y miren lo que estoy planeando. Es así, me espera un largo camino de trabajo. como sabrán, esta es mi ración para mañana cuando lleguemos a la cima de la Moniche. Este es lo que tengo. Tank, pues le voy a echar tank esta agua. Aunque la verdad debería traer dos. Dos chocolates para el camino y uno que está adentro una vez que llegue a cima. Según el señor me dijo que es importante traer chocolate para evitar los mareos, como los barcos, pero diferente. Y por último, los condimentos. Para que lleguemos ya ahí tranquilos, disfrutando de la vez y todo eso. Ya como sabrán, estoy listo con mi gorrito y todo. Ahorita mismo nos vamos a desayunar y después nos llevarán al autobús o camión los nos va a llevar hasta nuestro destino la montaña de la Melinche. Es tiempo. Llegamos a la estación, a la Capu. Ahora tomaremos el autobús para que nos lleve a la montaña Meliche. Ahorita son como las 5 o 6 de la mañana, creo que 5, y está haciendo un montón de frío, Dios mío. Ya nos reunimos con el amigo de mi hermana, que no puede decir su nombre, pero si no quiero meter en problemas, así que... Ay, ¿qué carajo? Se llama Carlos. Ya conseguí los boletos, ahora vamos de camino a nuestro autobús, a que los voy a llamar la maninche. Esta es mi hermana, la que está de cabello rubio, bueno, café. El amigo de mi hermano que tiene cabello negro. El mochila azul, es el novio de mi hermana. Y esta es la amiga de mi hermana, que está disfrutando de su semita. Y estos son sus otros amigos que nos acompañarán. Y este de aquí es mi hermana Emilio, que no sé qué está haciendo. Ya me vio, ya me vio. Ay, perdón. Ya vamos de camino a nuestro autobús. No sé cuál, pero iremos ahí. Ya nos estamos moviendo. La amiga Elena es la que se sube. Bueno, no es de Ya Se está subiendo mi amiga. Ya está subiendo. Ya todos nos subimos. Ya todos estamos subiendo. parecer este viaje de aquí para la montaña va a durar como 45 minutos. Entre tanto, me voy a leer mi libro proyecto. se pie a nuestro combi o que nos va a llevar directo a la Merinche, aunque no puedo me apenas un poquito, pero ya llegamos. Creo que nos subiremos en una combi. ¿Sí? A una. Sí, estamos en una combi de camino a la Merinche y al parecer no vengo solo otros están aquí acompañándonos, algunos son de, bueno, de otros lugares, pero no puede decir, este es nuestro guía que nos va a llevar, bueno, se llama Carlos. Y llegamos. Y aquí nos detenemos a una especie de cafetería para comer antes de subir la montaña, pero voy a pedir algo bajito para no entrar en Igual tengo migración especial, no me la debemos desaprovechar. están disfrutando su peso Wow, al parecer en el menú tiene información completa de la montaña. Creo que en lo que me he hecho mi chocolate, y mi panquecito, les dejo esto de la información. Uno, dos, tres. tiene razón, era altura, pero a diferencia de otros, yo no me canso, yo sigo adelante. Aunque sea ah, está difícil, cañón, hay que avanzar, hay que seguir adelante. Dios, estoy cansado. Ayuda, compañía, compañía, no te rindas, te rindas. La compañía no necesita, no hay que parar, hay que avanzar. mío. Por favor, envíen a otros, no sea yo. Nos están llevando la delantera. Dios mío. Son las... Son las diez y media y todavía seguimos. van el tipo, llegaríamos a las dos de la cima. Pero sí, estoy cansado. Pero... Debo seguir adelante. Ahí está bien los demás. Buen día, saludo. <laughs> Llegamos a la primera parte al primer tramo, creo. Estoy muerto, mío. Estoy muerto. Pero hay que seguir adelante. Menos. Bueno, no menos. ¿Qué pasó, güey? Son muy lentos, son tortugas, ¿o qué? como de dos metros. Bueno, al menos está un conejo, un conejo rápido. Según el tipo, digo Carlos, mi amigo. Llevamos un cuarto de milla. Nos falta la mitad. Pero vamos a llegar, tengo que llegar. Al parecer ya está bajando gente y creo que le tuvo una buena subida. 10.48 y empiezo a sentir la locura. Oh, pero debo seguir adelante. Y les toca tener una canción. Los voluntarios de la legión, va la abuela que nos chingo. Y ya no me acuerdo lo demás. Ay, Dios mío más complicado de lo que decía. Casi estamos, pero debo seguir adelante. No debo detenerme. Ya está en el arenal. Y a la mitad todavía viene lo más peor. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bueno, escuché. Nos falta tantito, casi la mitad. No sé si aguante. Ya me he como tres o cuatro, pero me he levantado cuatro. oh, Dios, estamos. Nos tocó ahora lo peor más más pino, lo más alto. Dios, ayúdame, por favor, aquí, presente. Se toman las fotos las muy amigas. El patrullo a la manada. Un día antes, cuando ayer que iban a hacer la cuenta, me volvió a preguntar. Estamos casi en la montaña. Ah, estoy oficialmente hablando. Estamos casi en la cima del mundo escupí, vomité, me cansé, me desmayé, pero hice todo lo voy a detener. va adelante. Ah, al menos tuvieron, sí le echaron ganas estos canijos. Los apenas que van subiendo, bueno, no tienen de suerte. Aquí descansando un ratito, pero también echando mi chocolatito, creo que es mi última vara. Ya más adelante me he hecho mi ración lo peor ya, ya pasó. Hemos llegado a la última parte, creo. Creo que se llama Las Arenas. Pero me dijeron que para la cima estaba una hora y media. Desde aquí se ve toda la montaña. Y si no, si digo que si terminamos, vamos llegando al barrenal. Aquí llegamos al arenazo. Falta un tantito para llegar a la montaña, a la cima de la montaña pero no debemos rendirnos. Y ahí está, damas y caballeros, la montaña Merinche. Y por lo visto hay un par de pasos para subir. Y la verdad, me he esforzado mucho para esto. Creo que tal vez he esperado mucho tiempo para este momento. Y ahora estoy delante de mí. Pero pese a todo no me he puedo rendir. Debo llegar a primera. Como decimos los mexicanos, sin rajarse. Y la verdad estoy cansado, pero tengo que llegar a la cima. y llegamos a creo que hasta la cima, sin parar, sin detenerse. Pero pese a todo, es un buen paisaje. No se puede negar, es un buen paisaje. Y aquí mi dibujo. Si está viendo esto, y si I dedicate this drawing to you in this part of the end of the world. Mínimo al llegar aquí es basta suficiente. Pero eh, como dice el dicho, esto es mejor que nada. En la próxima ocasión, vaya por mi cuenta y vaya hasta arriba. Al fin y al cabo, aún se me dio las ganas. Dios mío, la bajada está más complicada. Eso sí, mis pies me duelen. Voy a tener que echar un baño refrescante y frío. Se intentó, pero pese a todo, bueno, me ha hecho un feliz y alegre. Creo que terminamos por hoy, la verdad, una experiencia muy buena. Dios mío, no sé si pueda darme de la mente las veces que me cansaban, vomitaba, escupía. Fue tan cerca de llegar hasta la cima. La bajada fue más o menos porque las putas que tengo nomás fueron eficaces y aparte me dolían los pies. Sí, te acuerdo, ¿no? Aquí terminamos por hoy. Yo soy Danielito. Ya saben, si les gustó este video, comenten, denle manita arriba y dime qué me les pareció, me gustaría saber sus comentarios. Y acabamos.